في الأول غايبة أنا ضرايف والنية ولد الناس وفي الحب قعمة مولف مسكين حشومي وحساس غتشوفي فارس أحلامك ومع حياتك كملات وملي اللي غتحلى عينيك غتلقاي في الأول غايبة أنا ضرايف في الحب قاعم مولف مسكين حشوم وحساس غتشوفيه فارس أحلامك ومعاه حياتك كملات وملي غتحلى عينيك غتلقى كدب راس ملو غير هدرة مسحت دموعك وكوني مرا خديها تجربة مرة أقويها في قلبك آخر مرة آخر مرة آخر مرة آخر مرة آخر مرة آخر مرة آخر مرة آخر مرة وبلا ما يبقى فيك الحال وتقولي ما عندي زهر وتكره انتقاع رجال بسبب واحد فيهم غدر غي صبري تبا يجي ولد الناس اللي هسك فوق الراس ومعاه تولي لاباس وتنساي وبلا ما يبقى فيك الحال وتقولي ما عندي زهر وتكرهن تقاع رجال بسبب واحد فيهم غدر غي صبري ده بيجي ولد الناس اللي هز فوق الراس ومعاه تولي لاباس وتنساي كتب رسمه غير هدره مسح دموعك وكون وراء خديها تجربة مراك كويها في قلبك آخر مرة آخر مرة آخر مرة آخر مرة آخر مرة آخر مرة آخر مرة آخر مرة